箭頭啊打啊！係咪又間封咗？到。間封左邊喎。啊！你好窒喎講嘢。而家好啲未啊？好啲好啲。這晚我聽到成句嘢。 小強扣你拉過嚟俾我哋嘅打啦。唔都要肯俾肯蒲頭先得。而家係咪 D D 嚟㗎咁就？啊係啊，D D 啊，轉咗轉咗。你你自己搞屎棍啦！屌，搞咁唔得嘅喎，我唔可以自由嘅動過，我會死嘅。始終啊，始終啊！我哋點啊？而家去追蒲。始終啊！集中先，集中先，集中先。 有炒啊有炒啊，有件老件。阿姐的话就打他，先集中啊，看 D K 可不可以先拉掉，唔得你打，唔得你打别让他走了，杀掉杀掉杀掉。哎，D K 挂啦，D K D K 打。把他拉上来打，D K 给他整。C D 啊，赖走啊，快过去打 C D，快点快点，开招。哎，上马上马上马，给他整。 OK OK，快点压上去，他们来上。我马上，马上去上去，上马，我们一冲过去。叫停谁？哎，打五针，打五针。给我带就可以了，带口粮回去。我伤害啊，应家。不是，不是。我要帮你，你要先打完他。好，我给他我给你。不拿，不是给他。 青瓜，给你。这个杀掉。不是小猪，小猪。攞球，攞球，攞球！成班有个 Q 嘢。野在哪？不需要他人。嗱，我攞緊个係铲球。一样集中，集中先。对不对？哎，跟我跑到对面啊，上马。 集中完就压过去吧要走下面了我拉过来金杯拉哎是是是是就那个数字给他整 这要清一下哦，打到贼！我们后面太多了。打到后面走走走！坤哥喊多两步啊！打到贼！打到。 升级啊！升级，升级，杀掉，升级，杀掉！大锤飞台区啊！中油门关，无敌啊！打打，那得了一，得了一！我已经出来了。 正反正正，妲己哦。咁勁嘅，講到。我哋去到對。有有冇人有無敵啊？整個無敵嚟俾我俾我。我們中間過去哦，過去過去，好了。 過啦。揾食啊！我應該差唔多升天㗎啦，準備啊！五燈五燈，炸掉！誒、欸，冇人人，得我一個過咗嚟啊！即係出嚟，行得行得又差又少啲啊！ 佢哋真係誒嗰邊你喺揼我，我走咗唔知去邊度。啊！我以為大隻啦，救命啊！咁對我啦。但你哋唔可以玩呢個有冇我攞啊？我攞。橙色啊！橙色啊！改大佬，橙色啊！ 艾馬哥啊，艾馬都死啦，算啦，十，仲有十秒啊！八秒，八秒七六。打字啊！記得叻打佢。 要拿起啊！那个用用下脚，左下脚。哎，牧师，杀掉！牧师，牧师给他死！来，萝卜萝卜蓝包。牧师，杀掉，杀掉，杀掉！上去，上，去上去！ 冇人要圍。座山座山指出指向。係黃偉主嘅指官指向。救命啊！未急未齊人啦。點啊？齊人未啊？我哋而家我拉過嚟咯。OK OK。三萬三萬三萬。三萬啊！給他死。停火。 打打小的，打这大打小的，打小的，小的。开服控一下，可不可以控一下不？要拿起啊，右上角的起，没有人拿。嗯。好我不会打油，右上角。 係咗兩個嚟嗰邊。接中啊，肯神啊！佢皮叔走啊，皮叔！佢呢邊人太多啊！好先集中啊！好好好好！集中啊！又被追到啦！走，走唔到，我走咗啦。我揸住個波點走？我們我們在自己的旗子集合啊，在自己旗子那邊集合。 真集合。集合集合。哎，升级杀掉。无敌了，第一下。 好好好，准备啦，准备上啦，我哋技能应该都出齐啦。上上上！诶，打五张五张卡比较大。诶，打战士战士战士战士，拿起哦！要拿起哦，我们拿拿拿起太不积极了。对啊。 就谁谁拿都好啊，除了除了你你职业谁拿都好，看到就拿，没差。D K D K 后面有 T，这个战场就就一一直拿起而已。D K D K 杀掉，拿我其他，关大山，我不管你哦呀，哎我帮你啊。 拿球啊！拿球！拿球！拿球！哎，我们去追打那。个。砸中心，砸中心，砸中都赢了，砸中心好了。打牧师，打牧师。牧师，我拉过来啊！给他死，给他死。 大馬攞頭，大馬攞頭，唔好等，攞咗頭先。得雷伊，得雷伊，得雷伊。得落空，唉，攞到啦。你去邊啊？ 中控一下，哇，高命 t a n k y 啊，给他死，上面数字杀掉。诶，拿住，拿住啊！ <coughs> 完全我唔系杀人，我佢嗰球，我只帮手。 战士，战士，有盗贼哦！打战士，我系假，攞咗个头先。围圈，围圈走，围圈走点啊？ 我话已经偷平咗啦，我乜点捉都赢啦。我哋都系被打嗱个我哋脆皮，攞食食狂暴啦，食咗啦，冇嘢啦。只战士，嗰只战士好好大只，咬开包仔，我我哋秒咗佢得啦。冇错，食咗佢啦。 哎，到底我们几个去杀，我们直接直接别线吧，直接冲过去杀。OK。对我们这边走，我这边走，我这边来来他们，先打萨满了，我拉萨满过来，直接给他死。哇！ <laughs> 走了走，我撞你起身走音。打球啊，继续打球，继续打球啊，打手雷，打手雷。哎 <coughs> 哎呀，干风挂住好惨的。要拿球啊，峰哥，冲过去，冲过去拿球啊。 哇，等一下后面他边他边，哇，不要玩了，修了一啊，他很大了。冇啦嘢。哎，有没有人帮我打一下那个九零一啊？越啦越啦，哇！你过你过，一攞幾多啊？扣翻嘅。哎，打那个九零一，帮我打一下。多一个人打就可以杀掉，杀掉他。